हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स हमारे एक स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक सीएस से कर रहे हैं और प्रॉब्लम ये है कि एरिया अब चूंकि बिगिनर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इनको कैलकुलेट करना है with the help of user तो कैसे कैलकुलेट करें ये पूछ रहे हैं आइए समझते हैं सबसे पहले तो पाइथन का जो ये पाइचाम अब यहां पर पाइचाम ओपन हो चुका है ठीक है यहां पर हमें कोडिंग करनी है ठीक है कैसे कोडिंग करेंगे देखिए यहां पर ए नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं ठीक है ये देखिए यहां पर इसको क्लोज करता हूं यहां ए नाम से एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू अब यहां पर ये इंट टाइप का है तो यहां पे इंट लिखा मैंने ठीक है और इंट लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे ठीक है अगर आप फ्लोट टाइप का बनाना देखिए चूंकि कारण क्या है फ्लोट बनाने का अगर मैं इंट बनाता तो इंट या तो प्लस या तो माइनस में वैल्यूज कंटेन करता है ठीक है लेकिन अगर फ्लोट टाइप का हम बनाते हैं तो फायदा ये होगा कि हम वहां पे डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर पाएंगे ओके तो यहाँ पर डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर पाए इसलिए मैं यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप का यूज कर रहा हूँ तो ये फ्लोट ले लिया हमने और यहाँ पर क्या देंगे एंटर डबल टेड कोर्स में दे देते हैं या सिंगल टेड कोर्स यहाँ पर देता हूँ मैं एंटर द फर्स्ट साइड ठीक है तो चूंकि ट्राइंगल है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एंटर द फर्स्ट साइड ठीक है और यहां पर इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे देखिए फ्लोट के बाद भी हम क्या लगाएंगे इनपुट लगाएंगे तो यहां पे लिख दिया मैंने इनपुट कुछ इस तरीके से I N P U T तो फ्लोट इनपुट और यहां पर दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे एंटर करेंगे b इज इक्वल टू अब यहां पे फिर लिखेंगे फ्लोट इनपुट तो ये फ्लोट लगा दिया और फिर यहां पे लगाएंगे इनपुट इस तरीके से और ये ब्रैकेट ओपन करके रहेगा ये ब्रैकेट ओपन हुआ फिर यहाँ इनपुट लगाएंगे तो ये फ्लोट इनपुट लगाया हमने और एंटर द सेकेंड नंबर यहाँ पे दे देंगे एंटर द सेकेंड साइड देंगे नंबर नहीं बल्कि साइड सेकेंड साइड ओके और फिर चूंकि त्रिभुज है ट्राइंगल है तो तीन को साइड होगा तो तीनों साइड देना पड़ेगा तो यहाँ पे c इज इक्वल टू फिर यहां देंगे फ्लोट और फिर यहां देंगे इनपुट और फिर यहां देंगे enter the third side enter the third side S I D तो ये तीनों हमने दे दिया अब ये देने के बाद देखिए ये तो हो गया लेकिन अब यहां पर असली काम आएगा देखिए यहां पर क्या करेंगे यहां पे मैं लिखता हूं एक और बनाता हूं एस इज इक्वल टू ठीक है यहां पर मैं कर देता हूं तीनों को जोड़ देता हूं ए प्लस बी और प्लस सी ये तीनों को जोड़ दिया और इसको क्या करता हूं मैं दो से इसको डिवाइड करा देता हूं ठीक है अब ये तो हो गया अब एंटर प्रेस करता हूं यहां पर एक एरिया नाम से बनाता हूं तो एरिया इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं यहां पे लगाता हूं एस चूंकि एस नाम से तो बनाया ही है तो ये एस लगा लिया हमने और इनटू यहां पे इनटू लगाइए और फिर एक ब्रैकेट ओपन कीजिए S minus A S minus A तो ये एस माइनस ए कर दिया ठीक है अब क्या करना है अब यहां फिर इनटू लगाइए और फिर यहां पर कर दीजिए ब्रैकेट ओपन करके एस माइनस बी ठीक है फिर ब्रैकेट को क्लोज कीजिए इंटू लगाइए और फिर ब्रैकेट ओपन करके एस माइनस सी तो ये तीनों कर दिया हमने आप देख सकते हैं अब इन तीनों को करने के बाद यहां पर दोनों ब्रैकेट क्लोज हो ही चुके हैं हमें यहां पर एक्सपोनेंट वाला साइन लगाना है तो ये दो बार इंटू लगाइएगा तो इसका मतलब हो जाएगा एक्सपोनेंट ठीक है और इसको 0.5 0.5 से मल्टीप्लाई करा देता हूं ठीक है ये काम हो गया हमारा अब बस इसको प्रिंट करवा दीजिए तो ये लिखूंगा प्रिंट प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा यहां पे मैं लिख देता हूं area of the triangle is ये लिख दिया हमने और यहां पे कुछ इस तरीके से कर देता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं फॉर्मेट एरिया ये लिख दिया हमने ठीक है ये लिखने के बाद दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज कर दीजिए जाएंगे और यहां से इसको रन करवाएंगे तो ये मेन वाला है हमारा इसको एक बार रन करवा देता हूं यहां पे देख सकते हैं यहां पे आ रहा है एंटर द फर्स्ट ठीक है ये आ गया आप अब यहां पे कह रहा है एंटर द फर्स्ट तो एरिया आ, आ, पहला हम एंटर करते हैं यहां पे पहला साइड 5.6 एंटर करता हूं ठीक है तो पॉइंट में एंटर हो गया जो कि फ्लोट लिया था दूसरा एंटर करता हूं 7.2 और तीसरा एंटर कर देता हूं 6.8 ठीक है अब एंटर किया अब यहां पे देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 17.917 और ये वगैरह वगैरह इस तरह से करके आ रहा है ठीक है अगर मैं इसको दोबारा रन करवाता हूं यहां से रन करवा लेते हैं इसको मेन को तो ये दोबारा रन करवा लिया अब इस बार हम होल नंबर देते हैं 7 दे दिया ठीक है इस बार 8 दे देता हूं और इस बार 9 दे देता हूं तो यहां पे देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां पे 26.8328 समथिंग समथिंग इस तरीके से आ रहा है तो आई होप कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर आपको ये बात समझ में आई हो ये प्रोग्राम समझ में आया हो तो इसे शेयर कर सकते हैं और अदर वीडियोस की डिमांड हो तो आप मुझे बता सकते हैं तो thank you for watching this video